Pérez Garijo, consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica. Consellera, bon dia. Bon dia. En primer lloc, eh, m'agradaria que ens diguera què significa per a vostè la jornada d'avui. Vostè, de fet, es va marcar eh, per a aquesta legislatura com a objectiu prioritari exhumar totes les restes de víctimes i desapareguts durant la Guerra Civil i el franquisme, perquè la nostra comunitat fora un territori sense fosses. El dia d'avui, què és el que significa per a vostè? Bé, Bueno, jo crec que és un pas molt important en el que són les polítiques memorialístiques, que el dictador eh, d'aquest país, que encara està en un mausoleu, és una, era una anomalia democràtica, no s'entenia. Eh, estem parlant de que fa ja quasi 45 anys que, que va acabar la dictadura i això, per tant, no s'entenia, a més a més, en un context, com, com us veu estar comentant, en el que les víctimes majoritàriament encara estan en, en les fosses, no? I, i damunt en aquesta batalla que duen les famílies durant dècades eh, per, a, per, a, per a aconseguir recuperar les restes de, dels seus familiars. Per tant, era, era molt important és un pas molt important de les polítiques memorialístiques però n'hi ha que avançar molt més, no? perquè jo crec que durant molts anys no s'ha fet aquest tipus de política i cal, cal fer-les no? per avançar, a, per a tindre una democràcia més plena. Vostè va ser, de fet, durant quatre anys diputada de Memòria Històrica i amb vostè al capdavant la Diputació de València es va convertir eh, en una de les poques institucions que va invertir en l'exhumació de les restes de, de les víctimes del franquisme i en la posterior identificació creu que queda encara molt de treball per fer, molta feina? Queda molt per fer perquè no n'hi havia res fet. No? Jo m'ha passat quatre anys com a diputada de memòria històrica dient que érem la primera i pràcticament l'única administració pública valenciana, bueno, com segur durant molt de temps, en exhumar les coses del, del franquisme. Nosaltres era una prioritat que se varen marcar perquè pensaven que les famílies no podien esperar més. I no podien esperar més perquè, bueno, a veure, eh, és una batalla que començaren els fills i les filles per una qüestió vital ja tenen moltíssima edat. Això, a més a més, dona molts problemes després per a la identificació, perquè no és el mateix l'ADN de, de lo que és el familiar directe que ja després desmeix, no? I era una batalla eh, pues això, que duien dècades i, i que, a més, eh, jo he viscut moments eh, molt, molt emotius, perquè quan som dins les fosses i llavors quan n'hi ha fills i filles te dones comptes de que s'han passat tota la vida esperant aquest moment. No? I per això per a nosaltres va ser, va ser una prioritat en, en la Diputació de València en aquests quatre anys. El resultat de, de les exhumacions d'aquests quatre anys és vora 750 eh, cossos exhumats, però queda, queda molt per fer. Encara, encara tenim que finalitzar inclús el que és el mapa de fosses perquè encara n'hi ha moltes coses que encara s'estan descobrint ara. Uh -huh. I estem, en, bueno, estem en, bueno, en aquests moments entre 300 i 400 fosses que cal exhumar-les eh, que nos hem y aquest objetivo de sumar todas aquellas que se a sumar, no? también se ponen problemas en algunas cosas, como puede ser la de, la de Alacant, per el fet de que la, la fossa la fosa que allí, bueno, que es una fosa enorme, o sea que una fosa común, que no están a soles las víctimas del franquismo, o por ejemplo también la del cementerio eh, no civil de, de Castelló, -huh. perquè en la part civil sí que estan individualitzades, però en l'altra també és un, és un, un osari global i per tant eh, és més difícil, no? I, i és, una, és una tasca que, que cal fer, no? Jo sempre ho he dit, que una democràcia eh, no pot ser una democràcia plena si se construís sobre, sobre fosses eh, comunes en els cementeris i en, i en les cunetes, no? I és una tasca que cal fer i que, i que a més, o sigui, jo crec que ho comentava crec que era, que era el representant de l'Associació Memorialística d'Aragó, no? que, que és una prioritat perquè, bueno, pues això, perquè és la batalla dels familiars i perquè, i perquè cal fer, cal fer. Eh, vostè com estava parlant-nos ara del, de la creació d'aquest banc d'ADN, eh, que era un objectiu prioritari, prioritari per a vostè en aquesta legislatura, també crear l'Institut València de la Memòria Democràtica, els Drets Humans i les Llibertats Públiques. En quin punt es troben? Ah, bueno, en el banc d'ADN hem tingut una reunió molt recent no? eh, per a ficar-lo en marxa i ahir el principal per a nosaltres també és molt prioritari és el tema de replegar totes les mostres d'ADN que s'han estat prenent, perquè nosaltres des de la Diputació eh, bueno, pues als familiars, no a soles dels familiars que estaven exhumant les poses, sinó inclús més familiars altres poses que, que, bueno, que en un futur s'ha també, si tenen que, que tenen que tindre previst eh, exhumar-les, pues, està fent una, una réplica de ADN que calen en estos momentos eh, ...y me I més ahora ara de que, bueno, pues, pues, que también existirá esa posibilidad de que se pueda sumar en un futuro en, el, en colgamuros, no? que es como a mí me agrada decirlo Eh, se pueden recuperar las víctimas del, franquismo... que tenían soterradas allí y que será importante... tindre les de ADN porque en los casos eh, pues, mm, se les abduyen de les fosses, les obrien ni tan segur vol els familiars, en alguns casos sabien que estaven allí. Una qüestió també important, després de, de l'exhumació que s'estava produint ara, és que, bueno, pues que el govern que isca després de, del, de novembre, del 10 de novembre pues que fiqui en marxa també el reconeixement de les víctimes d'ahir i això és una tasca que és una tasca que evidentment les, els governs de, les comunitats autònomes no tenim competència, però que caldrà fer un treball conjuntament entre el que és el govern de l'estat espanyol i, el, i la resta de, de governs de les comunitats autònomes per a treballar conjuntament per a veure eh, com se pot fer també aquesta recuperació d'aquestes víctimes. Consellera, com d'important és no oblidar i reforçar la memòria tant per a les institucions com per a la societat? Mira, jo crec que, que el tema de la memòria és molt important, perquè, bueno, si, jo, jo ho repetís molt, no? El tema de que un poble que no coneix la, la seva història tendís a repetir-la. I jo crec que, que això també s'estiga produint després de tants anys, eh, després de la dictadura, també és un resultat de, de, les, de les polítiques no memorialistes que s'han fet o sigui, cal que tot el món en, en la societat conega què és el que ha passat en el, en el passat eh, més recent i més pocs de, de, del nostre país. Perquè o sigui, el fet de que n'hi hagi com desconeixement fa que molta gent no entenga pues, bueno, que s'estiguen exhumant les fosses o que se presenten eh, querelles com la que el dilluns mateix se va presentar, l'ampliació per, a, per a torturadors, no? abans se comentava no? com, com Billy el Niño encara té medalles de reconeixement, Eh, con Benjamín Solsona, que, que, bueno, que va a faltar unos meses mesos, eh, se este cap tipos de condena, y todas estas cosas se van a producir, pero un desconvencimiento eh, que ni realmente lo que va a pasar en este país. y bueno, y eso no s'entén, ninguno tendría que, que en Alemania eh, todo el mundo con quién va a ser la historia del nazismo y lo que va a pasar se coneix eh, la quantitat de desapareguts i, de, eh, i de, inclús de, de nadons portats que van haver en, en Xile o en Argentina, eh, on hi hagueren molts desapareguts, i, i així en, en, en l'estat espanyol hagueren molt més desapareguts. N'hi ha que recordar que nosaltres som el segon país en més desapareguts després de, Cam de Camboya i això moltes vegades se, se desconeix per, per banda de la major part de la societat. I això és molt important que se sàpiga i per això ha sigut això ho fonamental i sa desmemòria precisament també per la impunitat que ha hagut de, del franquisme. Eh, consellera, la memòria obri ferides o les cicatrisa? Les té que tancar, o sigui, les tanca, tanca cicatrius. I això, a, eh, a més a més, ho veus clarament també en el tema de, de, de les fosses o sigui, quan, quan els familiars veuen que, que s'estan obrint les fosses, que, que per fi van a poder tindre eh, bueno, les restes dels seus familiars per a poder soterrar-les, per, a, per a complir els desitjos últims que van tindre les famílies, pues això va tancant eh, ferides, no? Eh, fa poc jo contava no, en les Corts no, com, com, com eh, com hi havia Ascensió Mendieta, que va ser una persona que, que, que s'ha passat tota la vida intentant exhumar les, les restes de, del seu pare, que, que, bueno, que la van, la van afusellar quan ella tenia 13 anys, eh, bueno, pues, per fi, en el 2017 va poder exhumar, n'hi ha que dir que sense, sense ajudes públiques, perquè és important que les exhumacions i totes les polítiques memorialístiques se facin en, des de les administracions, perquè és un deute que hi ha en la història, en, la memoria democrática, pues bueno, eh, Ascensión Mendieta en el 2010 va a poder eh, recuperar de en pare y fa, fa escasamente un mes eh, va a faltar y lanzó soterrat al costado de su pare. Bueno, eso va a ser eh, tan feridas, eso va reposar situaciones no? eso eh, pues, bueno, va a eh, reír que se llama una anomalía democrática no? que, y que cal, país. Doncs Rosa Pérez Garijo, consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, gràcies per atendre la telefonada de les notícies del matí. Una abraçada. Una abraçada.